You're listening to Goldie. going on llama baby, sabe que no te voy a colgar Solo quiero verte bien y que logres todo lo que quieras Estoy mal Pero eso no pasaría si estuvieras hoy cerca de mí Es normal y es que me sobran las ganas, baby, sabe, no te voy a mentir Ya da igual porque lo que hice contigo sé que de eso no me voy a arrepentir Especial, tan caliente me y creo que el calor no me voy a derretir Sé que nada va a ser igual Yo sí te quería de verdad You're listening to Goldie